posso brincar? É o Pedrinho? Jesus. É minha vez! A mãe falou que é minha vez de usar o computador! <laughs> Sai do computador, sai mãe? do PC! A minha mãe! Que mãe? A minha, a minha mãe? mãe? Que mãe? A minha mãe falou que é minha vez de usar! Cadê sua mãe? Tá morta! ela é, tá tendo... ela é um fantasma sobrenatural! <laughs> então pega no